नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई पेन टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम मिस गरे भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा हामीले प्रोजेक्टमा दुईवटा भिडियोलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ सो त्यसको लागि म डबल क्लिक गर्छु डबल क्लिक गरिसकेपछि म भिडियोलाई चुज गर्छु र प्रोजेक्ट विन्डोमा भएको भिडियोलाई म ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा लिएर आउँछु सो एउटा भिडियो छ झराको र अर्को भिडियो छ झरनाको तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको पेन टुल जुनको सर्ट फर्म छ पी त्यसभित्र तपाईँले रेक्ट्याङ्गुलर टुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को इलिप्स टुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो पेन टुल चाहिँ केमा युज हुन्छ पेन टुल चाहिँ कुनै पनि ड्रइङ गर्नको लागि जस्तै कि मैले यसमा ड्रइङ गरेँ अथवा तपाईँले यसमा सेपहरू बनाउनको लागि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो तपाईँले बनाउनु भएको माथिको जुन चाहिँ सेभ छ त्यसमाथि चाहिँ एउटा ग्राफिक भन्ने आउँछ सो यो ग्राफिकमा जानुभयो भने जुन चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईँले फिल्डमा यसरी कलर चाहिँ तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्ट्रोकमा नि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र स्याडो पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ सो डिस्टेन्स बढाउनु भयो तपाईँले यसरी डिस्टेन्स पनि बढाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो ग्राफिक प्यानललाई चाहिँ म हटाइदिन्छु सो अब कुरा गर्छौँ हामीहरू रेक्ट्याङ्गल टुलको बारेमा रेक्ट्याङ्गल टुल चाहिँ तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ केमा युज गर्छ भन्दाखेरि टिभी च्यानलहरूमा जुन चाहिँ यता तलतिर पनि हाल्न सक्छन् अथवा माथितिर पनि यसरी हालेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को छ इलिप्स टुल इलिप्स टुल चाहिँ केमा युज गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मास्किङ गर्नको लागि अथवा तपाईँले चाहिँ सर्कल बनाउनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ सो सिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने पर्फेक्ट सर्कल चाहिँ बन्छ सो तपाईँले यो टुलहरू युज गरेर आफ्नो प्रिमियम प्रो अथवा भिडियोमा तपाईँले डिफ्रेन्ट क्रिएटिभिटी तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि भी वानमा चाहिँ यसरी अल्ट र स्क्रोल गर्छौँ यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यहाँ माथितिर एउटा लाइन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू पेन टुल युज गर्छौँ र यसमा क्लिक गरिदिन्छौँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा की फ्रेम चाहिँ बन्छ सो तपाईँले क्लिक गरेर डिफ्रेन्ट की फ्रेमहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ सो यो राख्नुभएको क्री फ्रेमलाई तपाईँले तल पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त हामीहरू यसको बारेमा चाहिँ रिजल्ट हेर्छौँ यसको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओपेसिटी चाहिँ पुरै घटेको छ सो यहाँबाट नि तपाईँले ओपेसिटी घटाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो की फ्रेम राखेर पनि तपाईँले ओपेसिटी घटाउन सक्नुहुन्छ सो हामीहरू अर्को कुरा गर्छौँ एउटा क्रिएटिभ हामीहरू बनाइहालौँ सो पेन टुलबाट म यसरी राखिदिन्छु र यसरी तल जोइन गरिदिन्छु सो म यसलाई अलिकति तल हालिदिन्छु सो यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ म यसरी राखिदिन्छु सो तपाईँले चाहिँ डिप टु ब्ल्याक जुन चाहिँ पहिला चाहिँ ब्ल्याक भएर गएको छ त्यसपछि चाहिँ वाइट भएर यसरी ग्लो भएर आएको छ पेन टुलको युज गरेर तपाईँले ओपेसिटीलाई घटाउन अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि अडियोमा पनि त्यस्तै इफेक्ट चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीहरू हेर्छौँ सो त्यसको लागि हामीहरू फर्स्टमा चाहिँ यतातिर गएर स्क्रोल गर्न सक्छौँ र हामीहरू जुम इन गर्छौँ जुम इन गरिसकेपछि तपाईँले यसरी कि फ्रेम चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सो यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ हामीहरू हेर्छौँ यसको कारणले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि साउन्डलाई चाहिँ पुरै घटाएको छ यसको मतलब अडियोमा भएको लाइनले चाहिँ साउन्डलाई घटाउँदछ भने भिडियोमा भएको कि फ्रेम जुन चाहिँ लाइन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओपेसिटीलाई चाहिँ घटाउँदछ सो यो चाहिँ म आफ्नो भिडियोमा इन्डिङमा चाहिँ मैले युज गर्ने गर्छु सो कसै कसैकोमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ कसैकोमा चाहिँ देखिँदैन सो यो नदेखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेटिङमा चाहिँ तपाईँले यो माथितिर सो भिडियो फ्रेम्समा चाहिँ टिक नगर्नु भएकोले हो सो यदि तपाईँले टिक नगर्नुभयो भने यसरी खाली आउँछ र सेटिङमा गएर तपाईँले सो भिडियो कि फ्रेम्समा यसरी राख्नुभयो भने यसरी एउटा लाइन आउँछ यसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले यसरी पोइन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड गर्छु र हामीलाई चाहिँ एकदम झ्याउ लाग्न जुन चाहिँ यो पेन टुलमा गएर फेरि पेन टुल लियो त्यसपछि यसरी प्लस गरेर राख्नुपर्छ सो यो प्रब्लम सल्भको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सेलेक्सन टुल लिन्छौँ र कन्ट्रोल थिचेर तपाईँले डाइरेक्टली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल थिच्यो भने तपाईँको स्क्रिनमा देख्नुभएको प्लस साइन चाहिँ आइदिन्छ सो यसले चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यसरी तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा वे छ जुन चाहिँ पेन टुलबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र सेलेक्सन टुललाई र कन्ट्रोल थिचेर हामीले चाहिँ डाइरेक्टली ओपेसिटीलाई पनि घटाउन सक्छौँ अथवा साउन्डलाई पनि घटाउन सक्छौँ सो यो दुईवटा वे छ तपाईँले कुन तरिकाले गर्ने तपाईँको इच्छा सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियोको साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye